Hmm. Lu sampai hafal berapa berapa? Enggak, di situ bisa kelihatan di apa? Di loot pencet tab. Flash. Oh, ah, oke. Okay. Spike down A. One enemy remaining. GG. Aduh, wah oh, mainnya main geser. Aduh, gila ya. Eh, kayak boti, eh.